Hi, igama lami ngilindane ala ngizonikeza ithiphu ukuthi blackberry uma engasenalo ibhetri ungazi usebenzisa kanjani wenza i-call or whatsapp or chat-e ngayo ilingekho ibhetri mm, ithiphu yami qala la yona le blackberry yami njengoba nawe ubona ukuthi ibhetri alikho ah, awukwazi ukwenza lutho ya even uthi udala inamba noma uyiphi ithi blackberry we can try number iphone dala inamba battery low okay bukazi ungakwazi ukuchatha or kwenza i-call lingekho ibhetri okay singenene Não, mas a Pixel é aqui. Se prova algo. It's no network connection. Okay. Demeluyenze ke. Ah, okay. Iyona le. Soqala iy'tep zethu. Okay. Akulula into emele uyenze. uzağa iddia ile Zincombis U112 Mijin Call iddia ile bese uyayikhansela oh inetwork izobuya yonke into izobuya okay sikhombise ukuthi yonke into isikhona yebo kalula kanjalo sungaya kumashashanathekhi akho ubone lokho mm. akusekho manje usi sunga-chat-a whatsapp umuntu uya-whatsapp-a okay i-twitter yami le as danklnd underscore danke underscore corner good uh, facebook khona uh, kudanke lnd uh, still better circle temoruyenze futhi udayile 112 One, one, two. Das ja kann sein. Sibuile Netzwerke. Improvisa logo. Yabo. Ngiyabonga ukuthi nibuyelile video.